Pak Jim sepuas ni ni nampak ke pak kerani nak hendak kita lo winner pak cik apa aku nak kata mana? Dah tahu. Kaswa kalian, jadi nago senyumnya dah semua dah orang tutup kat rumah sokian. Ada tu yang kami rumah sokian last kawan kita tu, kita dah nak tutup kat rumah sokian. Ah, di tempat mandi pak tutup kat rumah. Kami nak sini bikin Yang buat apa sih pun ada mon. Dau sama basis marak ya cepat eh, sang marang kina ya cepat dia marak rang kina badia rang rapatnya. Ini anjing sangma amgina nah, marak amgina. Eh ya sini eh, right sepak marak eh, left sepak dia sangma. Kau selanjutnya bisa dau. Ya, ya sang sangma sepak marak. wow. Sinyangian sausa Winarongin sawa loser sawa Winarmon di Sinyang. Halani randa aritan ga asu kalgen yinade semangi ibo video apa pa bacin bonona Ken Mora versus Thank you. Hilmora Biasis Kashi Kangra Muna de Dau uh, Kalanga Abajuna Mindo Budaya tanpa budaya dan aduk Cepat. Lanut. Double chip for first winner. Number 12 Yasan, Yasan Pak. Arok nak songo nukku dong lupa demi lupa sini kolda nukma. Arok anjini maaf harang, arok kasa karung kupas ke RPS karang, Arok plak player. Aga bangga sumai rakor ang jawa, maina adita kumailena som kaleng aha ning aha aro a thangba yarik ni gipa tournament sa dok sang pa tournament anga dasu double chi ba anga final to closing khai ba tau ya last pa na sona close ka ben bebe ya khalali susaniyo de dol sa de amgen dol sa de winner ongen dol sa rana sa bungkha lagen maina sports ore saksa de saksa winner ongen saksa de loser onna nangna ka ka betel plan isin tawra ba gusin ba oratela Uh, Pak Obasara. Ayo Lain Syafari ada Pak Manjang, Barak. Sebenarnya hormat juga. Bare, Barak udah nih sama sana. Betul bihara, sih bagi kalah kau nambe, eh tas ada bekal cina semang nampak ke batas kadira hotak cina cina dah tak kiri dah kat tengah. Ada tak cina kadira ikan kat tengah. Betul betul. di mana? Dan kasih kau orang Absalom sama best goalkeeper of the tournament. Kasih Kangra FC Yarunga, jersey number 6, Extol Marak. ଆମର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା ଏଫ ସି ରେ ନମ୍ବର ସେଭେନ ପ୍ରାଣେଶ ପିମରା ହାଇ ସ୍କୋର ଅପେ ଜଣାବେ ଜଣାବେ ଖାଲା ଖବେ କୋ ଗୋଲ୍ଡ କଛି ପେବିଆର ହାଇ ସ୍କୋର ହବ ନାହା best player Winner sa dapat bitaw sa natin yan? Loser ako na first na yun. Sila loser ang yun daw. Winner ang. <laughs> winner ang yan, winner ang. 아, 팀 기그레네 매니저랑 나그래 팀이 팀 매니저 Kerbahay, Chini, Kerbahay. Nato ko, Kepi Arokes ko, at ni Chief Guest Tija Koniko, Kalika Ishida, Bapir, Agarap Tega. Runners. By Jojo Latin, 15 August Intermilias Tonamini Wigana FC. Woo! Get there. Woo! Yaman, team sa post niyo ni nambat ka pa karami na ako nakita lo. Winner pa, take pa ako nakita manaha. At ang sa tayo mga nag-apres, ang patawag na ha. Woo! We mungkin the player. Winners, winners! 왜 보통하고 왜 보통하고 바은 없지 못해 만쟁이 죽으면 죽음 만드도 까이 정말 레디 나 아까 안 되지 봐. 나 잘라. 이거 먹고 잘라. Hai, hai Khadim Hai, Bujuk. Khadim Bang. Khadim Bujuk. Dạ. Ra không vô. Em ra con ra. Ra không ha. Asik guys, kok katanya aku sebenarnya gua suka. One, two, three. kel mohora basis kasih sikagra nali khasi sikagrang trimana nali kel mohora jiro monument ah utam chibina kuman jo khasi sikagra himna sman anna hun ka himne bidi ko anyo in ka ino sman will like your ship bye